Татьяна Александровна и цвинкини хайду да э, топчурини дуе поктоду. Иду да топчурини мангбодя. И э, мангбока э, да и да да не таядя тавси. Таду бичи балапчи эхо гася. Таду гаси хв бини тотаптани уйму нингасылы. А, Иду а, хвк би а, бучикты горбуни. Ицусу, и тымты ку, намча мома колеса ку, и тул-тул сапсики радуани би. Му дидыни осени, и вы татами Э, тавси улы. А, Му а, нингаби улы его запара тавси татамияя.